prácticas que tomamos fueron varias, o sea, prácticamente escribimos ese personaje. Naruto, que bueno, es un niño que tiene un sueño desde pequeño de ser eh, Hokage. Hokage. Eh, trabaja en equipo y ayuda a los demás, él es muy, él no es vengativo, él es muy sociable. Sí. Entonces en sí tiene un sueño, siempre tiene un sueño a pesar de las dificultades, él siempre sueña por algo. Eh, bueno, el poder del gym se llama, es, es un blog, eh, dan rutinas, dan em, eh, nutrición, tablas nutricionales, consejos y motivaciones para seguir adelante. Respondimos a Mirao que es el creador películas anime, él siempre pone esa, a las mujeres como valientes, las superheroínas. Y él dice que cualquier mujer es capaz de ser una heroína, tanto como no. siguiente es Greenpeace. No sé si algunos de ustedes han escuchado de esta, pues por así decirlo, organización que lucha a favor del medio ambiente, la preservación de la fauna y flora que está aquí en la Tierra. Eh, lo que hacen ellos es incentivar campañas para que nosotros las apropiemos y participar en ellas, por ejemplo la conservación de algún río, la lucha para la no explotación de petróleo en el mar y diferentes actividades. la mayoría son mujer, y de la Pregunta, pregunta general. ¿Quién se vio todas las películas de Harry Potter? Ah. Excelente, ok. ¿Quién es Emma Watson? Es muy sencilla para utilizar, es muy cómoda, es muy alegre. Información hay demasiada, pero a veces no sabemos dónde buscarla y muchas veces la información llega a nosotros automáticamente y no sabemos cómo la Matica es ignorancia hacia la tecnología en la comunidad. Buenas señor, será que me puede hacer un favor, me toma una foto en este paisaje tan bonito. Eh, bueno, ¿Qué? Pero ¿cómo si yo mi celular solo sé colgar y contestar? Es que hay una muchacha que mi amor tenía un aparato diferente. ¿Qué es eso? Es un celular de alta tecnología y, El problema que vimos muy en común es la timidez. Sí, la gente es muy callada, la gente no socializa. Sin el internet tendremos menos probabilidades de aprendizaje y no nos podremos enterar de lo que sucede en el mundo. Colegios que, no tienen internet son menos avanzados, tienen menos resultados. ¿Y usted qué pasa? ¿Por qué no le va ir en el colegio? ¿Perdón? ¿Qué? Digo. comisado su teléfono, ¿no? Ay, no, no, profe, venga. Profe, mi celular. No, no. Y me presentaste taller. ¿Todo esto? Uy, no, profe, pero está muy largo. Usa mi celular que es cronita para buscar algo ahí urgente sobre el No, no, señor. yo ah, pero, profe. Oiga, pese mi celular, sí. No, está decomisado. ¿Y por qué pretende que haga el taller? Pero es que, mire, usted lo tiene metido en el Facebook. ¿Cómo sociales. Cuentas. Cuentas ya sean de gente famosa o la misma alcaldía archivos privados. también los niños, los hace 9 a 10 años, eh, ya tienen una, eh, una cuenta de red social. Entonces, ¿esto qué afecta? Colombia han sucedido muchos casos de violaciones por medio de internet falso. Eh, saca la mayor información de niñas o niños menores de edad para así citarlos a algún lugar y hacerles cualquier daño. que Que encontramos ese problema eh, es entrarle eh, pues de esa forma a las personas eh, precisamente con las cosas que le gustan. Un ejemplo sería si alguna persona le gusta el deporte, necesita alguna información sobre el tema que sea, vamos a entrarle por el deporte. Okay. información, no sé, tips de videos que hablen sobre el tema que ellos buscan aprender. Es que le pedí ahora a un señor que nos tomara, me tomaron una foto y vi que él no sabía sobre este aparato. La idea es reunirnos nosotros y crear una página donde la comunidad sepa utilizarlo, eh, se informe de este tema, ¿no? Un grupo para que ellos sepan cómo manejar esta tecnología. Algunos no tienen los recursos para entrar, ni en internet, ni en computador, ni en celular. Podría ser tan presencial pues, los tenemos más recursos podríamos darles a ellos para que prestarles para, que ellos eh, supieran podría aprender a manejar de esos grandes. Claro, claro, no solo ustedes, sino toda la comunidad. Y decir a mis compadres. Sí, Vamos a utilizar Instagram para vencer esa timidez para las personas. ¿De qué manera? Simplemente subiendo fotos chistosas, haciendo muecas, etcétera, de cosas. Ajá. No sé, videos con cosas chistosas, por ejemplo, como una cadena, ¿sí? Que todos, se toman una cadena. Formar grupos así como lo que son los grupos WhatsApp. Ok. Fotos y videos, todo lo que van a mandar. Yo Es lo mismo, pero... ¿Cómo sería ese hashtag para invitar a las personas a unirse al movimiento de vencer la timidez? Ah, la Ok, si le pedimos a todos sus compañeros que saquemos ya una selfie y la pongamos en nuestras redes sociales y, empecemos a hacer el hashtag eh, el renuncio a la timidez? ¿Lo hacemos ya? Sí, sí, ya, bajen chicos, vengan para acá, para acá ustedes, vengan para acá ellos, agachémonos un poquito para que salgan todos, atrás no hacen muecas, listo, muecas.